円する嘘でしょキャリー充実すごいおはようございます今日は太平洋クラブの御殿のコースにやってきましたイエーイえっとですねやってきたんですけれども実はあいにくの雨でございます それでですね、うん、まあせっかくなんでクラブハウスとかショップとか紹介したいなと思います太平洋クラブの朝ごはんです今日は愛ちゃんと御殿場に来ましたか来ましたがまあね雨だしゆっくりね雨だしゆっくりね、うん、本来のご飯から見える景色はこれですですがこれです ただきます最強焼き卵焼き明太子すごい、うん、で愛ちゃんの頼んだのがアムエッグ定食みたいなうん美味しそうですはいゴルフショップですおすごいいっぱいあるすごいね何これマークルナです可愛いねこのなんか色合いとか可愛いカラフル あ見てレザレクションあるあ本当だなかなか私のイメージキャラクターのやってるそうだよねバッグですゴルフキャディバッグね、うん、オリジナルで作れるんだよねそうなのああってかあったあ本当だすごいてかこれツアーバッグだねそうなのツアーバッグなんかさ右回りってるんだけど私服でしょそうねクラブハウスに入る時用 紳士のスポーツ紳士のスポーツねおこれは選ばれし者が選ばれし者が着れるすごい品ぞろえすごいよあレディースショップあったよあ奥なんだなてか本当に広いね中綿入り見して見してあ可愛い可愛いよねちょっと大きいからあの来る時にもいいかもなそうね夏とか荷物少ないからいいね おかわいい愛い女子のカートバッグでこれオリジナルで名前入れられるんでしょ名前も入れれますここ名前入れれたり線なんか、オリジナルの自分の好きなように線あペイントねそうペイントできますめっちゃ入ります本当だめっちゃ入るしこっちもなんかさ何がどこにあるか分かんなくならないかもこう縦にこういいねいいねこれも持ってる私お 宣伝し始めちゃったレザレクションやばくないボストンで1泊2日、うん、でこれカートバッグでキャリーバッグこれシューズ入り下に入りますおいいねいいねちょっとお小遣い貯めてね貯めて買わないとメインウェアも充実してますよ見て愛ちゃんそう今日みたいな日でも知ってるこれ愛ちゃんカエデボール 何すっごい飛ぶんだってえこれ違反じゃなくてギリギリセーフだはずだよこれ本当めっちゃ飛ぶらしい本当えすごくない何これキャスコロイヤルだっていくら6個で6000円で1個1000円する嘘でしょ <laughs> 絶対池のショートとか使えないねえ <laughs> でも軽くないちょっと持ってみたらえ軽い気がするえ軽い、えちょっと待って他の持ってみてあ変わない <laughs> <laughs> 気のせいじゃんじゃあ最後に靴の方にこれ全部特注で作れる靴オーダーカラー全部の色を選べる5万ぐらいだあ違う4万だ4万で世界に1つで全部選べてソールもインソールも足に合ったものってあると安くないうん安いえこれどこの靴なの太平あオリジナルなんオリジナルで始めたんだピンクピンクもあるの、ね、あねすごい見て クローバーとかある本当だこれ知らなかった今時こんなに揃えてるとこなかなかないよねなかなこれ私が大好きなアディダスシューズ最近ニューバランスしねあそうだねニューバランスねあねグリップ交換できるらしいよここあじゃあ上がってきてご飯食べてる間にめっちゃ揃ってるししかも本当。 何このソロ充実見て見てここが工房みたいな感じになってるはいというわけでですね太平洋御殿場のショップの紹介もし今回ですね実は競技に出るのに関東ゴルフ連盟関東に所属してあるクラブが太平洋に3つあって佐野 御殿場御殿場ウエストそこで私のホームコースを選ばなきゃ選ばないとダメなんですよね試合に出るには、それでまあまあここはね三枝心御殿場かっこいいじゃないですか <laughs> かっこいいかっこいい、うん、まあ、名前負けしそうなんですけど御殿場にすることにしましたねどうなるか分かんないんですけど しくお願いします一応太平洋クラブの紹介でした練習に切り替えました頑張ろう愛ちゃん何番から練習するの S から3度から愛ちゃんのクラブセッティングはウェブに載せてます <laughs> 見てくださいえてかさ鶏増えてないえ何これ鶏じゃないこれねオウムへえー、これ見て When you hear the sound of thunder, don't you get too scared. <laughs> 陽気だね愛ちゃんお本日の三枝心選手ニュースイングで計測中。 んな感じです女の子で四十超えたら十分だこれはでも頑張ってだんだん綺麗な球だったかナイスドローいい感じいいですねいいよなぎさんでどれぐらい出るのか見たいあ見たいすごいよ多分キャリーで270飛んでれば3 0もうさ すごくないわけわかんないでしょ48.2の270すごいおかしいデータが出ましたすごいですすごいね300ヤード飛んでますあのピンにバンカーショット一番ッシャそうすると左もこうやってヘッドがてくる トを遅れさせるってことがバンカーの最大のポイントだからそのブラブラで遅れさせてる感じでちょっとその砂をブラブラで遅れさせてる感じであそうブラブラその感じブラブラねブラブラ遅れさせる感じで 今の感じいいでしょはい、バンカーショットっぽいぽかったですかぽかったでしょなんか軽かったですそう何にも手にあれがない衝撃基本はクラブの重みを利用してほしいんですあじゃあやっぱ何でもララだってクラブの重さが全然伝わってないなか自分で動くしペンってラブラにして抜いてほらね、 今もうすごいもう、ブランブランでしょ飛んできそうだよクラブとかでもねこれね今はできるんだけどコートに行くと自信がないから自信がないのが速くなっちゃうここがどうしてだからこの練習場で10回打って10球とも出るようになると本番でもミスのイメージが抜けるから力感が抜けてくるんですよもう1回はいブラブラにして ほらえー、すごいよ愛ちゃんバンカーショットしてる感じしかも今ちょっと手前で降ったけど手前で降ったっていいんだもんすごいてた、うん、いつもこんだけダフったらもうボテって出ないええー、こんな砂重たいのにガンガンしてえー、すごいえもうこれドライバーもこれぐらいブランブラン ドえー、やばいんだけどそういうことだって遅れるさっきの理論でさこうやってさこうやって引っ張った時にクラブが遅れれば遅れるほどこの時間差があるこの時間差があればあるほど飛ぶの僕はゆっくり振ってるように見えてもこの時間差が普通の人よりあるちょっと強めに振ってみてもらえ強めんですかいやあのブランブランな感じで手だけ速くここはブランブランなんだけど体とこういう ブラーンって切ってここでブンって体だけ早くうんおそうそうそうブランブランクラブを置いてほらそうすると上に上げ近い上がるだけなのすごい上がった上すごい上がったでしょ飛ばない飛ばないのこれがバンカーショットなのえーバンカーの距離感がってどうやって出す距離感は単純なんです砂の取る量と 抜く向きというか例えばあのこれが近かったら近いそこのピンを狙うんだったら、ここをこうやってあげてこの V 字をきつくしてこうやって抜くんですそうすると V 字がこうきつくなるからあのボールって下を抜けるんですよ手前のバンカーだとこうやってやるとあーすごいこうやっていくじゃないですか <laughs> え今は部位をきつくしたの部位をきつくしたえ上げるコックってことコッキングの部位のここと抜くここの角度をきつくする、きつくすればきつくするほどボールて飛ばないんですでもうちょっと飛ばしたい向こうのピンまで打ちたいなっていう時あるじゃないですかちょっと距離のあるバンカー、うん、本当だったらもうちょっとロフトが立ってるものでいけばいいんだけど僕60度だからあそこまで飛ばすの結構大変なんですけどそれはちょっとこう引いてちょっとこう前目にこう部位のあれを U の字にする感じにするとちょっと向こうまで出るんですけどすごい砂の取る取る量とそのフェイスの開く量の加減なんですよ1個やると1個確かにや晴れてきたうんやろうか